В этой жизни все практически связано с чакрами. Музыкальные инструменты — это часть творения человеков, да? но за ними стоит звук вибрации. Также есть вибрация, как свет. Вообще Творец он выражает себя как звук и свет. Поэтому музыка имеет очень большое влияние. И картины, живопись тоже имеют очень большое влияние. Все формы являются вибрациями, все проявленные формы. Это все звук. Инструменты, которые существуют, например, гитара, рояль, это собранные вибрации в формы. За ними стоит непосредственно вибрация самой энергии. Но этот собранная, эта собранная вибрация, она также порождает новую вибрацию, то есть это звук. И, конечно, все это связано с чакрами. Есть очень хорошая классификация, она дана в книгах, э, по большому счету вы можете посмотреть, э, обратиться к этим, к этим источникам, но для сравнения скажу, что, допустим, э, барабан, да, вот как инструмент, он относится к муладхара чакре. Допустим, вся медь, медь как трубы, ну, они раньше из меди делались, вот. Духовые инструменты, трубные, железные духовые инструменты, такие как, допустим, труба как таковая, да, тромбон и так далее, это все относится ко второй чакре, сватхистана чакре. Скрипка, например, может относиться к горловой чакре, к сердечной чакре. Флейта – это горловой центр, сердечный центр. То есть вот так вот инструменты, они могут быть э, выражены по уровню чакрических сред. Да? Но при этом это не значит, что, допустим, скрипка не ощущается в муладхара чакре, э, либо наоборот это все связано, потому что у нас, наши чакры, они резонируют на всех уровнях, и все эти вибрации, они э, сосуществуют вместе. В итоге существует один единый центр духовный, который резонирует со всеми вибрациями. Поэтому духовный человек, например, играя на барабане, это не значит, что его сознание в Муладхара чакре оказалось. Просто Муладхара чакра у него связана с духом, и в ней присутствует духовность. Кстати, крия-йога очищает уровни сознания в самих чакрах тоже и возвышает их. Поэтому, да, все чакры не связаны с инструментами, и звук как таковой, он несет различные виды вибраций. Чем ниже уровень вибрации, тем ниже по уровню к центру. Чем выше, соответственно, высокий центр. Если взять середину, допустим, нота до у нас э, первая октава считается 440. Раньше, правда, немножко другая маркировка была, но вот сейчас 44100, Да? Пускай будет так. 44100 Это вибрация, которая взята за основу. Она несет определенные э, а, уровни или качества. Любой звук, который повышает вибрацию или понижает вибрацию, он дает определенные качества. Есть классификации, таблицы, которые дают соответствие влияния, скажем, вибрационных частот или звуковых частот на сознание человека, на клетку на атомы, в целом на органы, на системы, на человека. Это все есть уже в интернете. Поэтому, если говорить о соотношении, то звук не только связан с чакрами, он связан еще и с планетами, он связан с цветами, соцветия, он связан непосредственно с минералами, он связан с, со всей астрологией, этот звук. Ну, каждая нота. Если, допустим, взять за основу 7 нот – хотя в индийской мифологии их 48, но пусть будет главных, базовых 7, вот, то, допустим, до, ре, ми, фа, соль, ля, си и до следующей октавы, они связаны с разными планетами. С минералами они связаны со стихиями. Это все единое знание. И вот что интересно, если человек это все изучает, то он, естественно, получает новый качественный уровень, потому что его сознание меняется – Естественно, он продвигается по, в направлении самореализации и может применить эти вибрации для себя сами, самого. Когда человек занимается духовной практикой, невольно он входит в чистоту, в новую чистоту этих вибраций. И каждый чакра начинает вибрировать на определенной частоте. Слушая хорошую музыку, он также э, меняет частотные характеристики своих чакр. Если, например, он слышит эм, очень такой тяжелый какой-то звуковой поток, да, ну, допустим, там какую-то разрушительную мелодию или музыку, скрежет металла и так далее, то, конечно же, его сознание, оно приобретает эти формы. Это не очень хорошая песня в данном случае. Вот. Так что чакры наши, они на всех планах, на всех уровнях соответствуют всем стихиям, планетарным уровням, цветовым воздействием, звуковым воздействием. Соответственно, конечно, инструменты тоже соотношения имеют такие.